So what? Remember this, honey. Don't say that again. Don't dare, huh? Don't dare to say. Not now and not any day. Cause it is like this. Standards is okay. Okay? And all Is er niet some angel food dan moet van alle zenders is er niet eens dan die van stenders. Van alle zenders is er niet goed dan die van stenders. Van alle zenders is er niet goed dan die van stenders. Van alle zenders is er niet zo goed dan die van stenders. Van alle zenders is zo niet één zo goed dan die van Stenders. Veronica. Veronica. Veronica. Veronica. Hey, hey, hey. Rob Stenders, de beste DJ. Hey, hey, Rob Stenders, de beste DJ van alle zenders. Is er niet één zo goed dan die van Stenders. Van alle zenders is er niet één zo goed dan die van Stenders. Veronica. Veronica. Oeh. Ferraunica, Ferraunica, oeh. Van alle zenders is er niet één zo goed dan die van Stenders. Van alle zenders is er niet één zo goed dan die van Stenders. Veronica. Veronica. Oeh. Veronica, Veronica. Uh. Hey, hey, hey, Rob Standers, de beste DJ. De dure, Hey, hey, hey, Rob Standers, de beste DJ. Ah, van alle zenders is er niet één zo goed en die verstanders. No, really, no is daar niet eens zo goed dan die van Stenders. Hey, hey, hey, Rob de beste DJ. Hey, hey, hey, Rob de beste DJ. Van alle zenders is er niet één zo goed dan die van Stenders. van alle zenders kan niet van stemmen. verrast.